Le CREA, Centre euh, de recherche sur les écosystèmes d'altitude, est un organisme de recherche qui s'intéresse au milieu naturel de montagne. Euh, C'est un laboratoire de recherche euh, reconnu par le ministère de la Recherche. On fait de la recherche académique, recherche fondamentale. Et en même temps, on est une association et ce statut nous permet de travailler directement avec le public et de partager nos données euh, au plus grand nombre. Ce qu'on cherche à faire, c'est valoriser le patrimoine naturel et scientifique du massif du Mont-Blanc en utilisant les ressources qu'on produit nous au laboratoire. On cherche d'autres façons, d'autres façons de faire qui soient peut-être plus proches des gens, faire vivre une expérience euh, différente, un peu hors du temps euh, à tous ces gens et à nous aussi. Le Mont Blanc Lab est le premier marathon collaboratif qui a lieu dans la vallée de Chamonix. Il va rassembler des artistes, des makers, des développeurs web, des experts du milieu naturel, des scientifiques, des amoureux de la montagne et puis des communicants qui, ensemble, à 6, vont imaginer des dispositifs de valorisation du patrimoine naturel et scientifique de la vallée. Je suis euh, dans la catégorie maker. Je travaille dans un Fab Lab euh, des Deux-Sèvres et donc je suis venu aider à réaliser euh, une borne interactive on essaie de trouver un moyen, là, pendant ces trois jours, d'amener euh, ce, savoir de manière la plus ludique possible et la plus accessible possible euh, au, à l'utilisateur. C'est pas euh, rien en fait qu'on code, on code pour, amener, pour amener de, la technique dans un endroit où il y en a besoin. Mais si elle se voit pas, la limite la technique, tant mieux, c'est qu'on a réussi ah, une bonne idée pour Noël. Des idées comme ça, on n'en trouve pas tout le temps. Je suis stupéfait en trois jours à avoir réalisé ça. Les équipes, vous avez dû euh, vous éclater. On comprend le, bonheur qui a dû être le vôtre pendant, pendant trois jours. Félicitations à tous et sachez que je crois qu'il faut aussi nous qu'on se pose la question après, c'est de savoir comment quelle suite on donne euh, et comment est-ce que, est que tout ça match. C'est vrai que le numérique offre des, perspectives absolument incroyables maintenant. on sait qu'on peut développer des choses euh, phénoménales. Pour le département, on est vraiment très fiers d'être partenaire de choses comme ça, parce que ça n'a pas de prix, quoi. C'est juste magique ce que vous avez réalisé. Nous, ce qu'on espère maintenant, c'est essayer de voir à partir de toute cette émulation, tout ce travail qui a été fait pendant trois jours, comment nous, on peut faire perdurer à la fois les contenus mais aussi surtout la communauté du Mont Blanc Lab.